Adam boş tarlaya atladı. Ben sesler gelmeye başladı. Bu niye sürünüyor? İçeceğimizi içelim depoyu fullleyek. Bakalım ne çıkacak bundan hani işe yarar. Mini çıktı. Bari mini ile oynayak mermimiz kalmadı. Adam nerede? Göremedik. Haydi görüşürüz. Hon hangar tarafında vardı. Bana sıkıyordu. Gidiş yolunda sıkıyor. Mermi işlemiyor gidiş yolunda. Motorumuz nerede? Burada. Arkadakiler ne ayak? Ben bunları adam sanırım. Adam değilmiş. M24'ümüz tadına bak. Bu tarafa doğru gelmesin biz can basalım o zamana kadar. Beklesin orada. Ya kaç mermi yollayacağım sana? Şimdi sen neredesin? Neredesin? Bu adam da ne yapıyor? Beni mi arıyor? Adamın önündeyim bulamadı beni. Hayır drop'a gitti. Gitmedi drop'a. Derken araba değişikliği yaptı. Çok değişik hareketler yapılıyor. Normal hareket değil bunlar. Koskoca ağaca çarptık. O güzel. <laughs> Yarı sağında bir takım. Beni göller büyük ihtimal. Gördüm birisi derken takım değil. Yerde sürünen birisi var. Oradan arka Beyler ne yaptınız siz?